In est in hac pellicula etiam lepus pascalis, attentus es odeum invenias. Sed adrem, ut Romani aliquod sacrificii genus suo vetaurilia vocaverunt, quia et sus, et oves, et taurus sacrificati sunt, ita Romani potuerunt hoc festum, quod his diebus celebramus, vocare, ova cande De quo festo locor? De pascate. In pascate celebrando et ova et candela et agnos magni momenti sunt. Videamus ergo quid significant haec signa. Ovum pascale est signum vitae et Christianis etiam est signum resurrectionis sepulcro enim similis vita intus conditur. Christiani quadraginta dies ie iunantes, ad pasca animos componunt et praeparant. Sed cui nam rei? Num die passionis domini, Iesu mortuo omnia desiderunt? Minime, Iesus resurrexit. Christiani credunt, nos omnes vitam obtenturus in caelo aeternam. Vigilia Pascali, candela Pascalis ignem ab inne capit. Hoc lumen ad monet Jesum mortem superavisse. od lumen noctem luce complet, ita Jesus mortem lumen mundi est. Candela eo modo acensa in ecclesiam obscuram portatur. Ab hac candela, ceterae candelae ignem capiunt. Eo modo ecclesia magis magisque illustratur. Ut lumina caliginem submovent, ita spes, morte Jesu et resurrectione aucta, diffunditur in mundo ad fidem haec signa spectant crux est signum mortes iesu qui tertio die post mortem resurrexit quinque clavi cerei ad crucifixionem spectant ed ad quinque vulnera quae iesus in manibus pedibus latere accepit in cruce tiam videmus annum sursum et deorsum sunt litterae alpha et omega. Quae sunt et prima et ultima littera in ordine literarum? Ita dicunt Christiani, Iesum esse initium vitae et finem. Agnus Dei, quae autem vis in hoc imagine in est, antiquis iam temporibus Judaii pasca celebrantes annum cecidierunt et comederunt. Itam admonuerunt se liberatos a servitute ex Aegypto ex Isse. Christiani sautem agnus est imago Iesu Christi. Haec hostia pelles albae inocentiam castitatemque significat vel portendit. Paulus apostolus fertur dixisse Christum esse agnum pascalem qui mactatus esset ut homines sanguine eius a peccatis redimantur. Hoc admonent Christiani pasca celebrantes. Antiquitus traditumst placentam pascalem parari. Saepet iam vex ornatur, quod est signum et Iesu Christi victoriae et resurrectionis. Quid autem de lepore pascali? De eo in alia pellicula loquar. Tantumst in proximum.